Sa kaning video guys, ipakita na mo sa inyo ha kung unsa na bay nahitabo sa mo mga crypto investments. Disclaimer lang usa kaning mga crypto investments na mo or kaning i-discuss sa diri sa atong video karon is this is not to entice you or to encourage you na maupod ni ang inyong ipalit na cryptocurrencies. You have to understand that the crypto market is very volatile and it is very risky to a point na kung ikaw tong tipong tao na conservative investor ka, dili bagay sa imo ang cryptocurrency. But if you are the type of person naman na aggressive or moderate, then pwede niya sa imuha. Kung naka sa mga younger generation, nasa mga 20s, mga early 30s, then you are also very interested about cryptocurrencies. Isa namin dito, kay Batanon pa man Pamampud <laughs> me. If you want to start investing in a or buy or invest in cryptocurrencies, kinahanglan ka og crypto exchange account. In our case, among ginagamit is Binance, which by the way, you can also open a, an account for free. Ibutan na mo ang link sa description. And naapod mi na-discover na wallet which gives us like interest, no? While we are holding our portfolio, uh, ang mga crypto investments, nagkaroon po siya ang mga interest. Bagay ni siya sa mga tao na hodlers or mga holders for the long term. At least, instead of you just waiting for the value to go up, you can also earn interest out of it. Butan po na mo ang link sa description kung sakali gusto ka magkaroon ana na wallet. Ang tawag ana is Celsius Network. So, you can just open an account sa description sa baba. And of course, kung ikaw po itong tipong tao na you want to know and learn how to invest in cryptocurrencies, like dili na ka mag-search sa Google, dili na ka mag-search sa YouTube, og nangita ka o ka ng bisaya na program, naghimo pod ni og online program about it for beginners. Ipakita dito sa inyo ha kung unsang step by step, no, from opening to an account, how do you fund your account, how do you research, kung saan mo pag-transfer from one crypto to another and crypto to peso and all those technicalities na ana po dito sa katong online program. Okay? So, ibutang po na mo ang link sa description. Okay? Sa baba. As you can see here on your screen, na atay SLP. SLP is Smooth Love Potion. Mauna siya ang madaog nimo pag once modula ka og aksi. Most probably guys, familiar na kang aksi katong tulo ka buok na team, magdula-dula, magdula ka and then you're going to compete with computers which is katong adventure or you're going to compete with other players around the world and that is the arena, no? That's the P2P, player to play uh, peer-to-peer or player-to-player na aspect. So every time ang good ma-achieve ni mo ang quest or naa kay madaog, naa kay makuha ng mga SLPs. But obviously, as time flies, nag-update pod ang developers about their ruling, na po sila mga MMR, no? Kumbaga kung nakadula kag Dota, definitely you understand what MMR is. Mao na siya imuhang ranking kung unsa ka kamaayo, and the higher your MMR is, the more SLPs that you're going to win kapag madaog ka sa P2P. Now, ni-apot tong panahon guys na ang isa ka SLP niabot siya og 20 pesos if I remember it right katong panahon na grabe kaayo ang hype sa Axie because of the hype because a lot of people are wante are wanting to get into the game of the cryptocurrency space and the NFT space specifically sa Axie ni Saka put ang value pod sa SLP pero sa pagkakaron baba baba ang value sa SLP which is around 3 pesos na lang siya no 3 pesos per SLP pero ang point ana is, once you play the game, you earn money out of it. But you have to know how to navigate your crypto exchange account para ma-convert mo siya into cash and then you can use the money na imong i-withdraw sa imong ATM or you can use the the cash mismo para makapalit kag mga other goods. Next is what we call is what we call Shiba Inu. Gisudlan na mo ni siya, nagbutang mi kwarta diri pero grabe lang jud siya kagamay. Ang tumong lang po na mo ana is it's a meme crypto. No, just like Dogecoin if you're familiar with Doge, it is a meme crypto. But pasabot, wala jud siya utility. No, wala jud siya value kundi grabe lang jud siya ka speculative speculative to a point na let's say for example si Elon Musk and mga grabe ka influential na mga person pag once they're they're going to tweet no kahit na tweet lang or post about a certain crypto na ay chance na musaka ang value sa katong specific na cryptocurrency na apoy chance na munaog siya there are things manggod sa cryptocurrency space na you can buy meme coins no pero there is still a potential of you earning money out of it, but it is highly speculative. To a point na pwede ma-zero ang imuhang kwarta, pwede po siya mo times 5, pwede po siya mo times 9, magdepende na lang kung unsay dagan sa market and sentiment niya. The Shiba is a meme coin. It is not really good for long term. As of now, unless kung mag-change ang ilahang business model, ang ilang white paper. Pero sa pagkaron, it's just considered to be like a funny thing that people just want to buy and then just wait for the price to go up and then they're going to sell it. Next is what we call uh, Doge. No? Ang kaning Doge, mo ni siya ang ipang tweet nila Elon Musk, na grabe kayo musa ka ang value. To a point guys, to be honest with you, ang Doge pod na mo, one time, naabot siya og 900% ang iyahang saka sa valuation. And that was the time na grabe ang pagka-hype ni Elon about that. But then again, if you're going to look at Doge, no, it does not really have value. It's the same thing with Shiba it's not something that you're going to to use ba ang iyang network bitaw unlike sa Bitcoin and Ethereum and Cardano and all these other cryptocurrencies mga BNB which later ipakita po na mo mga holdings ito ngano may palit og inani it's still the same thing with Shiba Inu para sa speculative approach pag once mo sutoy ang iyang presyo, we are not planning to hold it for the future. We're just going to take the profits and reinvest it back to whatever cryptocurrency na mas legit jud siya og naay utility. Let's go naman sa atong Celsius. So katong Celsius mo siya akong ipasabot sa inyo na it's a wallet, it's a crypto wallet na makahatag sa imuha og interest. Samtang gina-hold ginahold nimo ang imong cryptocurrency if you're not planning to sell it or trade your cryptocurrency, might as well earn interest out of it, di ba? And they are releasing every week Kada semana nag-release sila og interest rates. Kumbaga, uh, they ang dagan magud na is ginapautang na nila sa mga institution financial institutions, no? So, mao nang reason po na apod sila makuha na money out of it. First off, we would like to share about Cardano. So, kaning Cardano manggod, it's like a combination of Bitcoin and Ethereum. Right? Bitcoin, good guys, that is as of now, no, ang original concept niya is proof of work to a point na we can use their network para makatransakta na dili ta kinahanglan mo agi og bangko. It is decentralized. However, ang isa pud ka problem man sa Bitcoin is ang iyahang pag-scale and as of now, ang hulog sa cryptocurrency na Bitcoin is like a store of value. Mura siya gold kung sa commodities na atay gold, sa cryptocurrency naman, ang tawag na to na is Bitcoin. So people are usually buying Bitcoin is for the store of value. Instead na tigumo ni mong kwarta sa bangko pag nagabnaog ang iyang value because of inflation, Bitcoin only has 21 million manggod na circulation. So, ang iyahang law of supply and demand moabot sa point na ang iyang supply is very limited and the demand is very high because people starting to believe that cryptocurrency can really change the future of finance. That is why nagasaka po ang value sa Bitcoin. Ang Ethereum naman is naa siya sa proof of work. A lot of networks, a lot of like ano mga developers, for example, Axie, it is running under Ethereum network. without it, dili siya mabuo. Ang nahulog karon sa Cardano, they are trying to be a better version of Ethereum. No? Proof of stake ang yan tawag. To a point na ang Ethereum karon nag-transition na po sila from proof of work to proof of stakes. As you can see here sa atong Cardano, naapod tay APY na 4.06%. APY stands for Annual Percentage Yield. Kumbaga mo ng interest na madawat nimo kada tuig. So while you are holding your Cardano sa Celsius na wallet, ma na kay madawat na 4% per year, no? Which is gina-release na nila on a weekly basis. So mo na siya amo ang sentiment when it comes to Cardano and hopefully in the future, well, kita man tanan since we are investing in this, hopefully musaka pud siya. Next is what we call Binance coin. Mo ni siya ang coin na ginagamit sa Binance. Which is, if you remember, Mona siya ang crypto exchange na mong ginagamit which is also considered to be the largest. And ang Binance karon na po sila ka ng ginatawag na Binance Smart Chain. Kung naatay Axie for the Ethereum network na game, na po yung uban guys na ginagamit nila ang BNB as the as the network for them to create their own games, mga developments nila, no? So I believe like my DeFi pet inana pud siya Under siya sa Binance Smart Chain. If you are investing in Binance, you are technically diversifying your funds sa mga projects na ginahimo sa Binance. Since Binance is considered to be the largest crypto exchange in the world and it is starting to create its own smart chain na naapod siya kaugalingan network niya, then that is, kumbaga naa siya utility. Muna pasabot sa utility. Unsa bay purpose nga nung coin and then will people be using it? Sa kapagkakaroon, ang mga tao nagagamit na og Ethereum. Even sa mo ang sa mo ang second na business, we are accepting Ethereum as a as a form of payment. Instead na cash ang ginabayad sa MUA, amo ang, ginaga, amo ang ginadawat is Ethereum. Because that is one of the logic kasi of cryptocurrency. It can be used as a form of payment besides the fact na naapod siya other aspects, other business aspects which is katong mga networks niya. May mga NFTs sa dunggan ninyo. NFTs wouldn't exist kasi without the crypto. And then we also have our Ethereum. Obviously, kani siya guys, sa tanan na mong mga crypto investments, mo ni siya ang pinakadako na mong holdings jud. Tungod kay nakita mo na mong Ethereum is that grabe ang iyahang utility. To a point na kato nga Axie ginagamit siya no and not just Axie, there are a lot of NFTs na nakadagan under the Ethereum network. And as of this recording, gina-upgrade na pod nila ang ilahang sistema from proof of work, they are in progress or process of changing it into a proof of stake. Ang proof of work manggod, kanang bitaw makita ninyo sa mga sa mga post o ba na grabe ka dag, daghan kay sila mga computers para makamine sila og crypto because that is how proof of work works. Kinahanglan kag mga machines para maka-mine ka, makakuha ka og crypto pinaagi sa katong imong computer sila tong mo solve sa mga complex problems, mga mathematical algorithms para pag once ma-solve to nila, na akay madawat ng crypto. That's the simple concept of it. While naman ang proof of stake, instead of you buying like a machine, like mga computer, igo lang nimo siya i-stake, kumbaga, imong i-deposit imong kwarta dito, i-hold imong kwarta nimo dito, and then mauna to siya, amo earn, og sila amo validate sa transactions, and ang reward ana, is ikaw mismo na po kay madawat na interest or na kay matawat na tubo sa imuhang coins no mo to siyang rewards in terms of scalability no mao na siya ang gina-address sa proof of stake and last one obviously dili jud nato mawala ang bitcoin ang bitcoin once again is a store of value na sa pagkakaron you are buying it with the uh, with the uh, intention na in the future it will go up. As of this recording, nasa taas kayo ang value sa Bitcoin nasa mga $60,000. Pero niabot po tong point, di ba, na $20,000 lang siya in the same year. So, inana dyan ang volatility sa cryptocurrency market, guys. That is why you have to be very careful. Ayaw pag-invest ka ng kwarta na kinahanglan nimo kay dako kayo ang chance na kung sakali malugi gani ka, hmm, no? Pasig ma-GG po ato ang financial status. Once again, if you want to know, if, if you want to learn how to buy cryptos, unsa pag-open og crypto exchange account, unsa ni mo pag-fund sa imong crypto exchange account, how to convert one crypto to another, convert into cash, and all the necessary things, like unsa ni mo pag-research put about a certain crypto, then naa mi online program ana na binisaya which you can enroll in ibutang na mo ang link sa description i would like to ask question no uh, uh of the day sa inyo which is sa inyuha, unsa ba ang inyuha mga crypto holdings? Unya, ngano kato ang inyong gipalit na crypto? Let us know your thoughts in the comment section.